Gjëja e parë që do të bënit nëse do të fitonit një lotari prej njëqind mijë euro? Do të më binte të fti, fikt, shumë gjëra, gjysmën e çoj për bamirësi, gjysmën tjetër do e mbaja për vete, për fëmijën, për... Do ikja këtej, ça bëja? Si? Do ikja nga Shqipëria, direkt, për vjetën e se për... Ku do e kënaq qejfin? Do investoja një biznes, po doja të hapja një agency dizajni, meqë jam brand designer. Gjëja e parë është duhet një apartament, po edhe mund të mos ta blesh që ose nuk të nuk të kryen punë. Gjërat e përditshme, kush e pin cigaren, kush nuk e pin këtë gjë e dim. Pi një teke raki ose një teke vodka. Ja mu më pëlqen kafja, rakia, pak. Normal se është pak po edhe me femra. I marry you. Kemi shumë halla me rast ç'të bëjmë, ça të bëjmë. Me ble shtëpi. Po të fitoja lotarinë, do t'i çoja në bankë direkt. Pas bankës do t'i leja ta merrja qetë qetë, ta shifja ku do i fusja. Asnjë gjë ça të bësh. Po një shpi, s'kanë shpi. Shpi do bëjmë, se s'kemi.